संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो संस्थितं नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो रूपेण शक्तिरूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्य नमस्तस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता namaste, namaste, namaste, नमो namaste, namaste, नमो सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्ते संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूप संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य तस्य नमो नमः या देवि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता

Yeah.